Muy buenas, estamos en Gimnasio Furia, Surfighter, y vamos a explicar una entrada para ganar la espalda. Cogemos los dominios, normalmente se domina eh, por detrás del cuello y por encima del codo. Nosotros vamos a, dominar por dentro, ¿vale? Para dos razones, para tener más fuerza para traérnoslo a nosotros y para poder levantar este brazo. Entonces, el asunto es, nos lo vamos a traer a nosotros, ¿vale? Una vez y dos veces, para intentar que el tío se levante, porque dominamos fuerte, nos la traemos una, dos y justamente cuando se va a levantar, nuestro pie derecho entra aquí mientras levantamos la mano. Y nuestro, nuestro, nuestra cabeza va al hombro hacia atrás y regamos. Cogemos cintura y ahora con un golpe de hacha empujamos y nos traemos al suelo. Y cerramos gancho.